はい、どうも、こみです。さて、本日はですね、こちら、かぼちゃの墓地チャレンジをやっていこうと思いますが、これね、もういろんな方が言ってますが、安定しないんですよね。 とにかく安定しない。で、えっと、とりあえずですね、今回紹介するのは100%これやれば取りますよっていうやつではないです。あの、運がね、結構絡んでくるんで、まあ、体感40%ぐらいの確率で全開できるかなっていう、えー、タイプの、えー、プランになるんですけども、その代わり簡単です。そんなにね、あの、難しいことっていうのが必要ないので、まあ、そこをね、えっ、ー、と、どう見るかということで、あの、参考にしてもらえればというふうに思ってるんですけども、えっ、と、早速やっていきましょう。 はい。で、このですね、えー、かぼちゃの墓地チャレンジ、えー、簡単に、えー、プラン説明しますと、まずはね、ここ、大工の小屋ですね。ここに、えっ、ー、と、バルキリーを2体当てます。ここね。この、このね、 で、なんかこの骸骨の、えっ、ー、と、これ、 <laughs> わかるかなこの鼻のすぐ横にあるこの骸骨の、えー、今、大工さんがいるところね、にバルキリー2体当てていって、で、大工の声と周辺のスケルトントラップを潰します。で、潰し終えて、えっ、ー、と、ボムタワーに向かうあたりを見計らって、ロイヤルチャンピオンをこの真ん中のボムタワー、これに当てます。これね。 で、あとはしばらく放置ですね。まあ、3秒間か4秒間ぐらい放置して、で、ロイちゃんがクロスボウをたげったところを見計らってですね、今度は、キャンプの前、ここに、えー、バーバリ、順番大事です、これ。バーバリアンキング、グランドウォーデン、クイーン、スーパーボーラー、ババ全部。 <laughs> っていう感じで、ドバババババって出していきます。で、えっ、ー、と、出し終えたらすぐにもう、えっ、ー、と、キングのフィストを使っちゃっていいです。で、フィストを使ったら、1、2、 サングラのタイミングで、えー、ロイヤルチャンピオンの、あ、間違えた、グランドウォーデンのエターナルトームを使ってください。そうすると、えっ、ー、と、ちゃんとね、キングをエターナルトームの中に入れること大事なんですけども、入っていさえすれば、えー、それで大体この周辺が劣ってます。で、ここまでがまずワンステップと思ってください。ここまでやってみて、 この周辺部分のこのキングとか防衛軍とか、この辺が全部落ちていない、まあ、このね、えーと、ロイヤルグランドボーデンチームで落ちていない、ないしは、万が一ここに、ね、いるこのロイヤルゴーストに、えー、ロイヤルチャンピオンとか、えーと、となんだあのユニコーンがやられてしまったら、えー、その時点でこれアウトです。なので、ここでまずね、運が試されます。 <laughs> というところが、結構ね、ここが乗り切れるかどうかがだいぶ大きなポイントになってくるんですけども、で、乗り切れたら、 あとはまあ適宜になっちゃうんですけどもね、 <laughs> えっ、ー、となんだ、えー、ロイヤルチャンピオンでタウンホールを狙っていきます。このプランでいく場合って、えっ、ー、と、かなりの確率でロイヤルチャンピオンがタウンホールをたげるんですね。で、タゲってくれたらインビジブル2枚を使って、えー、いけば、大体、えーと、タウンホールは、えー、ロイヤルチャンピオンで落とすことができます。で、そうなったらほぼほぼ全開確定っていう感じですね。というところで、ではですね、えーと早速やっていきましょう。 はい、ではやっていきましょう。まずはバルキリーを2体出していって、えー、大工本屋を壊します。で、えー、周りのスケルトのトラップ壊しておいたところら辺でロイちゃん出していきます。で、ロイちゃんがちゃんとクロスのターゲット取っていればそれで OK です。あんまり厳密に時間管理しなくても大丈夫です。で、キングを持っておいて、ロイちゃんがクロスボウをタゲったら一気にユニットを全出ししていきます。わーっと出します。出して出していって、フィストを使って、1、2、3です。ここで、えー、トーマン張っていきます。 で、こうすることによってちゃんとね、トーム状態のユニットが全部えっ、ー、と、なんだ、えー、中央に向かってくれるようになりますね。で、えっ、ー、と、トームが切れたところでヒールを打っていきます。こんな形ですね。はい。で、えっ、ー、と、これでちゃんとですね、中央部分が制圧できることがまず条件になるんですけども、制圧どうやらできたかなできそうですね。 したら、えっと、ここでロイヤルチャンピオンが、えっと、マルチインフェルノを殴ってますけど、殴り終ったところで今度は、えタウンホール投げります。ここですぐインビジ使ってください。このインビジ超大事です。で、ロイヤルチャンピオンでタウンホールを壊します。インビジ少し遅れても問題ないです。ロイちゃんがね、あの体力があの残っているので、えー、とこの状態でタウンホールが壊しきれたらもうロイちゃんの仕事はおしまいですね。そしたら、こっからはもうあとね、もう押し切ります。えっ、ー、と、 アーチャークイーンのクロークが残っているので、えっと、それを使っていきたいんですけども、こんな感じね。えっと、ここに、えっと、バルキーを出していってあげて、で、えっと、なんだ、ユニットたちをバルキーなるべくこう守っていくような形が作るとベストですね。はい、こんな感じ。えっ、と、バルキリーがちょっと壁開けれなかったな。これミスってますけど、でもこれでもね、だからいけるっていうところで、まあまあまあまあ、 <laughs> なんていうのあのー、そこそこ押し切れるのが見えてもらえたかなというふうに思います。はい、こんな感じですね。 大体1分半ぐらい。まあ、だから見振ったらやり直してもらって、多分これをね、10回ぐらいやって、手順さえ、あのー、慣れてくれば、あとは全回いけるかなっていう感じです。あんまり難しさはないんだけども、安定感にはやっぱり欠けるんだよね。まあでもそこはね、他の皆さんがやってくださっているあの方法もだいぶやっぱり ちょっとしたこうね、運とかのズレとかで、結果変わってきちゃうのでね、まあ、うん、致し方ないところなのかなと個人的には <laughs> 甘えてますけども、まあ、失敗パターンもね、見てほしいと思うんで、もう一回これ見ていきましょう。はい。で、こちらですね。えっ、ー、と、バルキリー2体当てていって、えっ、ー、と、大ひも絵を壊したところらへん、えー、スケルトンを壊し倒したところらへんで、こう、ここで、えっ、ー、と、ロイちゃんですね、出していきます。 クロスのターゲットはロイちゃんが取っている。で、ババキン準備して、ロイヤルチャンピオンがクロスターゲットところらへんで、えー、この弊社ですね、に出して一気にユニット全出します。わーってきます。で、すぐにフィット。1、2、3、ポンって感じですね。はい、こんな感じ。 で、えっ、ー、と、中央部分にトーム状態のユニットが向かっていきますね。で、えこのトームが切れるタイミング見計らって、ここで、えさらに、えヒールを当てていきます。まあ、このヒールなくてもいいっちゃいいんだけどね <laughs> まあ、あった方が、まあ、よりいいかなっていう感じですね。で、えっ、と、今これ中央部分ちゃんとね、制圧できているかな、どうかな、微妙ってとこなんですけど、とね、これが制圧できないと終わっちゃうし、えっと、ロイヤルチャンピオンがここでね、シールド吐きましたよね。 で、吐いて、タウンホールが今起動したんですぐここで、えー、ロイヤルチャンピオンに、えっ、ー、と、インビジブルを使います。で、えっ、ー、と、多少遅れてもいいです、こんな感じでね。タウンホールさえロイちゃんが壊してくれれば、まあ、お役は OK なので、こんな感じでいきましょう。ロイちゃんがタウンホールを壊しますね。壊してくれて、で、えっと、はいはい。なんか、いい感じだな、これ、失 パイリップって言いながら案外うまくいっちゃったりして <laughs> まあいいや、この辺からバルキリー出しておきましょう。あの、もう別にバルキリーの仕事そんなないので、まあ邪魔しないとこから出しておくっていう感じですね。で、アーシャキーンのね、クロークだけはなるべくあの温存しておいてください。これ最後の最後で、このインフェルノタワーゾーンをね、壊すと要になったりしてくれるんで、これはなるべく温存ですね。バルキリーが先頭に走りながらいい感じでなんか行きましたね。これいけるかな <laughs> どうなんだろうバルキリーさんがへこんな感じで行ってくれて、で、ここで黒く使えばいけるそう、これで。 あ、取れたな。 <laughs> いけちゃった。2 <laughs> 連発でいけましたね。あれ、失敗パターンもう一回いきましょうか。せーの、ほい。はい、では行きましょう。えー、っと、バルキリーを2体ポンポンと出していって、ロイヤルチャンピオンを、ね、これね、スケートン倒したところら辺で真ん中のボムタワーへ。でね、失敗するパターンは、こう言ってもね、結構このロイちゃんが ロイヤルゴーストかなにたげられちゃったりするんですよね。で、クロス下げたところで、この、えーと、弊社あたりにこうユニットを一気に全部わーって出します。さっきね、キャンプって言ったけど、弊社の方がいいね。で、こんな感じで出していきます。はい。で、すぐにフィットを使って、1、2、3って感じですね。で、ここでしっかりと、えー、止待っていきます。で、ロイヤルチャンピオンがほら、こんな感じね。ロイヤルゴーストにこう、たげられちゃうでしょ。これもうアウトです。困ったらおしまい。最後までやってみるけど、一応。 ヒールを当てていって、まあ、ちょっとヒールがね、見てたから遅れちゃいましたけどね、こんな感じで、ロイちゃんが倒されちゃうと、もうどうしようもなんないですね。で、あともう一個、今これヒールが遅れたけど、こんな感じで真ん中部隊がやられちゃう系っていうのもあります。で、えっとね、ここまでやってみて、どっちかが起こっちゃったらダメです。真ん中部隊がやられちゃうか、ないしはロイヤルチャンピオンがやられちゃうか。で、ロイちゃんがやられなければ、ロイちゃんはこの、えっと、このタイミングでいくと、大体このね、 えっと、マルチ、えー、インフェルノ、これをターゲってくれますので、えそのまま、えっと、中央部隊、ここから出した部隊が周りのこうテトラとかを壊してくれるんですね。壊してくれて、ちゃんとね、えっ、ー、と、タウンが起動してくれるから、まあ、そこでインビジブルをこう、ぴょーんとこう使って、タウンを隠さないようにうまくね、こう、インビジブルを使っていくって感じですね。で、ロイヤルチャンピオンが、えっ、ー、と、タウンを壊してくれさえすれば、あとはもう、まあ、なんとでもなるかなっていう感じです。はい。 ちょっともう一回言ってみましょうか。あの、失敗例もいくつか見てもらった方がいいんでね。こういう場合も仕方がない失敗なのか、それとも、えっと、回避できる失敗なのか、そこら辺見ってもらえたらと思います。もう一回行きましょう。ほい。では行きますね。えっ、と、ロイヤルチャンピオンパート。まずはバルキリーみたいにしていきます。で、えー、ロイヤルチャンピオンを構えておいて、スケルトントラップ倒したところら辺で真ん中のボムタワーへロイヤルチャンピオン。 で、え次、ババキンを構えておきますね。もうこう見なくていいです、ロイちゃんは。とりあえず、今のところはね。で、あ、見見なきゃダメか。で、ロイちゃんがクロスタゲったら、こっからババキン。一気にユニット全出し。ロイちゃんパートはもう頑張ってくれと祈るしかないですね。全部出していって、すぐフィスト。で、1、2、3っていう感じですね。はい、こんな感じでいきます。全部のユニットにちゃんとフィストがかかっていますね。 で、こっちもロイヤルゴーストちゃんと、あのー、バルキリーが釣れてますね、いい感じ。で、中央部分、えっ、ー、と、フィットじゃねえわ、フォームが切れそうなタイミングで、こんな風にね、えー、ヒール割っていって、えっ、と、ユニットを延命していきましょう。スーパーボーラーが結構ね、いい仕事してくれるんで、こいつやられないようにするといいですね。で、これはいいか、いいパターンかな、もしかすると。えー、っと、ちょっとね、これ、タウンホールの軌道が若干早いかもしんない。あ、ロイヤルゴースト食らってる。 <laughs> これは困ったな。 えっと、こんな感じでいっちゃいましたね。そしたらこの場合には、こんな風にね、あー、ミスったー。これは完全に人為的なミスね。 <laughs> あの、こういうミスは避けたいところなんですけど、うんとね、こうなっちゃうと、まあ、これも良くないのよね。 今のところはちゃんとインビジブルの呪文を使って、あのー、なんだ、えっ、ー、と、ロイヤルチャンピオンが、えー、隠れた状態で、えっ、ー、と、タウンに近づいていくことができてたら、これクリアできたと思うんだけど、それがうまくできませんでしたね。 まあ、なんでインビジブルの使いどころが見せちゃったとしたので、ここで、えー、使って、えー、なるべくロイヤルチャンピオンが、えーと、直線的にタウンホールにめがけていけるような形を作るのがベストでした。で、えーと、もう一個ね、えーと、運用素になっちゃうのは、このね、えーと、これ、この、このタンクね。えー、これ。で、これが残っちゃった場合っていうのは、これ一定だけ僕、バルキリー残してるじゃないですか。こいつをこの辺からピョンって出してください。 そうすると必ずこのタンクは、え壊してくれますので、えこれが壊れていなかった場合には、えー、とバルキリーこっちの方からね、この突入口から出していって、ヒーローパートを援護するっていう形でいいんですけども、このタンクが残っちゃった場合には、この、えーと、お花畑ゾーンから出していて、タンクをバルキリーに壊してもらうという形を取ってもらえたらと思います。 まあ、大体こんなところかな。あのー、このチャレンジの、まあ、ポイントというかはね。で、まあ、さっきも言いましたけども、この方法とっても、大体ですね、えっと、10回に6回ないしは7回ぐらい下手すと失敗します。手順がちゃんと合っててもね。なんで、まずは手順を身につけてもらうってことを一つ、あの、目標にしてもらいながら、えっと、次は、えー、なんだ、えっ、と、運を手に任せる <laughs> パートに 突入するんですけども、えー、という感じですね。で、やってもらえたらというふうに思います。まあ、何せね、このタンコール処理のところが、ね、やっぱりね、ちょっと、慣れてない方には難しいかもしれないですね。このインビジブルを使って、えー、ちゃんとタンコールを隠さずにロイちゃんだけを隠す、こういうね、方法。この辺にこう打つっていうのが、まあ、慣れてるとこういう風なことができるんだけども、 <laughs> あの、慣れてないとなかなかね、ちどころが難しいと思うんで、 まあ、インビジを打つタイミングっていうのはそんなシビアじゃないけど、あの、もしね、えー、インビジが苦手だよっていう人がいたら、こんな感じで、インビジブルの呪文だけね、えっ、ー、と、練習してみてもいいかもしれない。この辺にこう適当に打ってみて、あの、こんな感じね。えタウンホールの付近にある施設がこう隠れて、 タウンが隠れないっていう状態。これが作れれば、あの、ロイヤルチャンピオンはちゃんと隠れた状態でタウン殴ってくれるのでね。あの、せっかくいいパターンに入ったのに、えー、タウン壊しきれないっていうことがないように、まあ、軽く練習しておいてもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。最後、手順をおさらいします。まずここにね、バルキリー2体放って、大富豪や、えー、壊して、スケルトントラップ倒したところらへんで、ロイちゃんをこの真ん中のボムダワーへ出していく。で、えー、もうそこから先はね、あのもう、運を手に任せるゾーンにだんだん入ってきます。 えー、クロスボウをロイちゃんがたげったら、もうロイちゃん無視してください。えー、このね、えっ、となんだ、弊社と、えー、キャンプの、まあ、間らへん、この辺、この辺の壁に、ここにね、えっ、と、ババリアンキングを打っていく。で、順番は、ババキン、ウォーデン、クイーン、ボーラー、ババ全部です。ダーって出していく。ダーって出したらもうロイヤルチャンピオンはとりあえず無視しておいていいんで、すぐフィストを使って、1、2、 3と3カウント打ってトームポンと押してください。で、ちゃんとキングとバーバリアンがちゃんとトームの中に入っていればベースですね。で、その状態で、この中央部分っていうのをガンガン押していく。で、まだね、ロイちゃん見なくてもいいです。で、えー、トームが切れる頃合い見計らって、えっ、ー、と、ヒールを打つ。で、打ち終えたらロイちゃん見てください。で、ロイちゃんがこのマルチインフェルノのところら辺に来てると思うので、そこに今度は、えっ、ー、と、インビジブルの呪文を打っていくっていう感じですね。ポンポンと打っていく。 で、まあ、ロイちゃんがね、ここにもうマルチに到達しているにもかかわらず、ターンが起動しないっていう場合もあるんですけども、まあ、そうなってしまったら、これもう失敗パターンに入っちゃったなということで、諦めてもらっていいかもしれないですね。やり直してもらった方がいいかも。まあ、その辺もね、結構ね、まあ、運が絡んでくるんで難しいんですけども、まあ、あの、 もっと確率の高い、あの、正しく実行できれば確率高いあの方法っていうのはね、たくさん皆様出してると思うんですが、まあまあ、楽な方法っていう意味では多分これが一番楽と思うので、あのー、低確率かもしれないけども、あの、なかなかね、手順がいっぱいあって難しくてできませんよっていう方にとっては、あの、お助けになる方法ではないかなというところでご参考になれば幸いです。頑張ってクリアしてみてください。 はい、というところでですね、えっと、本日はこちらの、なんだっけ、えっと、ハロウィンの墓地だっけ <laughs> ちょっと待って、名前がわからなかった。えっと、もう一度プレイします。終了。これね。えっ、と、かぼちゃの墓地チャレンジのクリア方法をやっていきました。最後、歌ってすいません。えっ、とですね、こちら、すごく難しいので、なかなかクリア大変だと思いますけどもね、えー、いろんなその動画だったり、この動画が参考になって、皆さんがクリアできることを願っております。 頑張ってください。というところで本日の動画を終わりにしたいというふうに思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。